Eh, l'economia ha avançat molt en aquests darrers 15 anys i el que plantejàvem fa 15 anys avui té algunes diferències importants. Avui és molt important a la innovació entendre-la com a diàleg, com un espai obert. Per tant, tot el pla digital que des de l'Ajuntament hem impulsat per afavorir les dades obertes va en la línia de lo que realment la innovació en aquests moments eh, té com a element rellevant. De la mateixa forma, les activitats econòmiques, les fórmules empresarials també han sofert canvis importants, eh, no sols pedició en els seus moments, moments, de les startups, sinó que també tot el que és l'economia col·laborativa, els espais de coproducció, els espais de, de, de coworking, eh, fàbriques de, de compartides...